perhimpunan sama tempoh tapi kau tetap dengan ikut. berubah begini Hidupku jadi resah bernyawa tapi dalam mati Ku tak pernah give up Tanah engkau lenyap Dunia ni tak terbayar Lu kau pernah aku rasa Tinggal aku tak bernota Berhati tak naik papa Air mata basah pipi Berlalu pakaian sama benda yang kita lalu Pahit manis sama tempur Tapi kau tetap dengan ego Kau tetap dengan ego Coba berubah dari satu persatu